Доброго дня, вас вітає компанія LuxWash. Сьогодні ми знаходимося в одному з наших магазинів. Е, ми тут вже декілька разів знімали відео, ви бачили. Е, Но ну, Сьогодні тема не про це. Сьогодні я хочу конкретно поговорити про наші папки, е, які ми даємо нашим клієнтам, коли підписуємо договори. Хотів конкретно поговорити про вміст цієї папки, що в ній є, яке її наповнення і так далі. Розповісти. Е, логічне питання, чому тут знаходиться три папки. Дуже все просто. Ось ця папка, вона одна з перших, е, їй вже більше 5-6 років. Ми з таких папок тільки починали. І постійно, коли йшло вдосконалення, тобто фірма розвивалася, ми підписували нові договори, контракти, е, йшла еволюція розвитку безпосередньо самого обладнання. Ця папка постійно росла і видозмінювалася. Видозмінювалася вона тільки всередині. Е, потім ми прийняли рішення вже видозмінювати її ззовні, щоб було вже е, різниці, можна було відрізнити папку від папки і бачити реальний розвиток вже компанії LuxForge. Потім вона десь е, років два назад стала ось такою. І зараз вона вже є ось такою. Тобто я зараз конкретно зупинюся на оцій папці, так як вона є сама остання, саме найбільш наповнена, найбільш інформативна. Покажу вам її вміст всередині, що ми пропонуємо нашим клієнтам яку інформацію ми надаємо по підписанню договору. Е, давайте розглянемо конкретно ось цю папку. І так, е, одна із папок наших самих останніх і її наповнення. Значить, дивіться, тут все дуже просто. Папка в нас починається з бізнес-плану. Е, зразу вам покажу. Тут заповнюється бланк комплектації обладнання, яке ми повинні поставити згідно договору. До договору ми дійдемо чуть-чуть пізніше. Далі йде примітки. Тут відмічаються особливі побажання наших клієнтів. Е, так як ми компанія є дуже гнучкою на ринку, е, ми можемо задовільнити буквально кожну потребу нашому, нашого клієнта і навіть індивідуальні просьби. Такі випадки неодноразово були, і ви їх могли бачити в попередніх відео. Е, безпосередньо по самому бізнес-плану. Тут коротко описана історія нашої компанії, як компанія зародилася, з чого вона починала, е, еволюція розвитку, е, бренди, з якими ми співпрацюємо, з якими ми маємо підписані наші договори. Також затратна частина, яка буде вестися, що по будівництву, що по дозвольній документації, також по податках і тому подібних речах. Зроблений чітко графік в якому ви можете побачити затратну частину по обладнанню, що більше, що менше потягне по коштах. Е, далі прибуткова частина. В прибутковій частині чітко все розформовано на один рік. Тут є заробітки безпосередньо мийки. Також розписано повністю все по затратній частині. Це є електроенергія, вода, підготовка води, по хімреагентах і так далі. Так само є зроблений графік. В графіку ви чітко бачите, затратну частину, яка потрібна безпосередньо на саму мийку, а також прибуток, який ви отримаєте е, з самої автомийки. Е, також є віддалений контроль і доступ. Тут є чітка інструкція, як ним користуватися, які він вам дає привілегії, що ви можете бачити по віддаленому контролю і доступу, е, а також е, контроль повністю всіх коштів. Більш подробніше інформації по нашому віддаленому контролю наберіть нас, знизу є всі телефони. Набирайте, ми все вас проконсультуємо. Також специфікація нашого обладнання, те, з чого складається обладнання, е, з яких комплектуючих, їхні характеристики і їхня ціна. Також є деталіровка. По деталіровці ви можете замовити будь-яку частину з обладнання, яка вийшла з строю, або яку потрібно, або на яку потрібно замовити запчастини або поремонтувати. Дуже важливий момент це є будівельна частина. В будівельній частині тут є повністю відфотографована вся мийка поетапно, що за чим іде, як робити, які давати закладні. Е, креслення по цих закладних, як робити септики, з яких матеріалів це все має бути має бути виготовлено. В будівельній частині є все в най, в найменших подробицях все розписано. Також є фотографії наших технічних кімнат, які ми запускали. Є фотографії нашої сервіс-служби, автомобілів, які е, компанія Luxwash має, які їздять по дорогах України, а також за кордоном. Є каркаси, які ми виготовляли і ставили нашим клієнтам. Ось продемонструю вам. Ці всі мийки ви бачили. Ми ці всі мийки запускали, е, є на них відеоролики на нашому YouTube каналі. Також креслення. Креслень ми надаємо різних і багато, більше 6 видів, а взагалі ми маємо більше 17 видів. Тут ви можете знайти е, на будь-який вид, вигляд, смак, все що завгодно під себе конкретно, як, е, під власника даного бізнесу що каркас, що технічну кімнату. Тут є повністю всі закладні, як все правильно зробити, закласти, електросхеми. От я вам прогортаю просто і показую. Тут є декілька видів е, мийок, але ми надаємо вам ту, яка іменно вам сподобається. Закладні під порохотяг однопостовий, двохпостовий. Також договір, який ми підписуємо е, з нашими клієнтами. Договір є досить простий. Це є відповідальність між сторонами, розмір завдатку, е, також сторони. Це фамілія ім'я по батькові одного і другого продавець і покупець. Також специфікація, яка заповнюється, що конкретно буде йти по обладнанню. Е, також гарантійний лист і умови, які ми несемо е, безпосередньо за наше обладнання на дещо 12 місяців, на дещо 24, на дещо 36 місяців гарантії. Навіть є такі випадки. Гарантійні сроки ми даємо згідно е, заводу, тобто які гарантійні сроки дає нам завод, ті гарантійні сроки ми даємо і вам. Ми нічого не применшуємо, ми все справедливо по-чесному поступаємо. Завод дає 3 роки гарантії, ми так само вам даємо 3 роки гарантії. Е, ну і також тут е, є вже безпосередньо відповідальність сторін вказані, ми це клеїмо на наші бокси. Ось коротко, що я вам хотів розказати по нашому, по нашій папці. Е, повірте, ця папка вона постійно розвивається, постійно щось нове до неї додається. Е, так що в майбутньому чекайте відео по ще новій папці. Не готовий сказати, коли воно буде, але воно обов'язково буде, так як ми не стоїмо на місці, постійно розвиваємося. Наразі на все добре, хай вам щастить. Будьте з кращими. Залишайтеся з компанією LuxWash.